Queridos dias difíceis, acho que já deu. Embora eu considere prematuro um definitivo adeus. Querendo, voltem. Minha casa é de vocês. Agora, Pensem bem se será mesmo saudável nos testarmos em novos convívios tão longos. Também não sou fácil, como foi desta vez. Menos mal se vierem em grupos, tantos em tais e tais períodos do mês. Topam correr o risco? Vão resistir até o fim? Podem vir, eu insisto, mas contem primeiro até três. Vou fazer mais um.